E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters R2! Se você quiser ver outros vídeos de King of Fighters é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. E a primeira luta será contra o Trio Orochi, New Festin. Infelizmente esse cofre não tem Shang. E a primeira luta é contra o Chris. Round 1 Let it go! Ah, moleque! Foi confirmado o trio Orochi para o COP 15! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Toma! KO! Perfect! Winner is Jeremy! E agora, two, let it go! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe! Não esqueça do like, hein? Toma! K.O. Winner is Jeremy! E agora Jeremy contra Jeremy! Mirror Match. Round 3. Ready, go! Toma! Opa! Olha o combo! <laughs> é isso aí! É isso aí! A primeira luta já foi! E agora? E agora, o trio Kusanagi. Começando por Saitio. Round 1. Ready, go! E agora, single. Round 2. Ready go. Acabou. E o cara E fora! KO! Winner is Atena! E agora, KO! Round 3, let it go! Beleza! Ah, protagonismo aqui não! E agora? E agora o trio New Soft Town. Começando por mais tiradores. Round one. Let it go! Come on! e Atena. E agora Terry. Hey, come on, come on. Ah, maldito! rápido! Errou! eu também! Toma! KO! Winner e Atena! E agora Rio! Round three. Let it go. Pull it out. Aha. Perfecto ataque. Vai pra lá! Ha! É isso aí! E vamos para o próximo! E agora? E agora o, o trio Super Baby! Começando por Atena! Round one. Let it go! Vai, vai, vai, vai. Vai, Leoninha, vai! Toma! KO! Perfect! Winner is Leona! E agora Kazumi! Round 2 Let go! Vai, vai, vai! KO. Winner e Leona. E agora, Yuri. Round 3. Let it go! Obliterar! <laughs> Eu odeio sangue. <laughs> Imagina se gostasse. E agora? E agora, a revanche do trio Orochi! Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. começando por Chris. Round one. Ready, go! Vai, vai! Olé! Boa, Jeremy! Olé! Vai, termina! Isso! KO! Winner is Jeremy! E agora, Jeremy! Essa luta vai ser eletrizante! combo! Ah, chocante, não? K.O. Mira e Jeremy! E agora, Yashiro! Round 3! Ladies! miserável! Toma! E agora, vamos para o chefe! Rugal! Round 1, ready, go! Vai, Atena! Sai com Ah! Ah, eu também posso fazer isso! Ah! KO! Winner is Google! Vamos lá, Leonar! Acabe com ele! Round 2. Ready, go! Pra cima dele! Ah! Ah! Genocide Chata! vai, vai, vai! Isso, prende ele do gato. Audição! K.O. Winner e Hugo, Vamos lá, Jeremy! Fecha o caixão! o Chan estivesse aqui já teria resolvido a parada. Round 3. Ready, go! Maldito! Beleza, é isso aí! Conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece do like. E até a próxima!